Präsident, Frau Bundespräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich bedauere es sehr, dass nach dem Bundesrat auch unsere Verkehrskommission mit einem weitsichtigen äh, Kommissionspräsidenten leider äh, Nein gesagt hat äh, zu dieser Motion. Eigentlich gehen wir ja immer in diesem Rat damit um, dass wir sagen, antizipieren und vorausschauen, das sei eine gute Politik. Es wirft aber nun Fragen auf, wie sich der Bundesrat und die Kommission beharrlich weigern, vorausschauend und damit in die Zukunft planend ein Problem anzupacken, das unweigerlich auf uns zukommen wird und das wir heute bereits rechnerisch vorwegnehmen können. Denn irgendwann wird der Anteil der Motorfahrzeuge, die unsere Straßen befahren und nicht der Mineralölsteuer unterliegen, eine Höhe erreicht haben, bei der die Abgaben für die Aufrechterhaltung unseres Straßennetzes nicht mehr durch die Halter von Diesel- und Benzinbetriebenen Motorfahrzeugen gedeckt werden. Das hat die Kommission diskutiert und bestätigt. Und wenn wir schauen, welche Abläufe zu einem Mobility Pricing das Parlament schon unternommen hat und wie ernsthaft die Frage bereits diskutiert wird, dann wäre das hier ja lediglich ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Es versteht sich von selbst, dass wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht voraussagen können, wann es so weit sein wird, dass die E-Fahrzeuge einen kritischen Anteil von 30 bis 50 Prozent am Schweizer Fahrzeugpark erreicht haben werden. Das haben wir bereits auch schon ausführlich in der CO2-Debatte miteinander besprochen. Das ist aber auch nicht der springende Punkt. Meine Motion ist richtigerweise grundsätzlicher Natur und sie verlangt nicht, dass wir jetzt über einen bestimmten Zeitpunkt entscheiden. Ich appelliere deshalb an Ihren Sinn für Innovation und vorausschauendes Politisieren, an Ihren Willen, der CO2-Problematik mit moderner Technologie zu begegnen und an Ihren Willen, heute in die Wege zu leiten, dass wir morgen dringend etwas benötigen. Dies zumal die Motion eigentlich bescheiden ist. Sie verlangt bloß die frühzeitige Konzeption einer mit Sicherheit nötigen Maßnahme, Warum nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, all jenen, die von uns mutige und nachhaltige Politik erwarten, hier mit einem kleinen Schritt abzuholen? Was ist denn so falsch daran, proaktiv zu agieren, statt später dann überhastet eine einzelne Maßnahme ausarbeiten zu müssen? Auch wenn dies äh, vielleicht etwas hochgegriffen ist. Frau Bundespräsidentin, gestatten Sie mir vielleicht den Vergleich mit der Gesundheits- und Sozialpolitik. Dort sind wir doch längst die Gefangenen verzögerter und verspäteter Reaktionen. Wir handeln nur dann, wenn das Geld in der Kasse ausgeht. Das ist eben genau nicht das, was wir hier wieder machen sollten. Wenn wir nämlich erst dann anfangen, ein Gesetz auszuarbeiten, wenn zu wenig Geld in die Kasse fließt, dann ist es zu spät und dann werden wir mit Sicherheit und das zu Recht für unsere zögerliche und mutlose Haltung von heute gerade stehen müssen. Das Argument, das sowohl aus dem Bundesrat wie auch aus der Kommission, der Kommissionssprecher hat es bereits erwähnt, kommt, man solle jetzt nichts überstürzen, man solle zuerst die E-Mobilität fördern, zielt völlig ins Leere. Meine Motion ersetzt ja die nach wie vor nötige Forderung der E-Mobilität nicht und sie stellt dies auch nicht in Frage. Man kann das eine tun, aber das andere nicht lassen. Meine Motion sichert uns lediglich ab. Sie gewährleistet, dass wir den einzig, äh, einsätzigen Erfolg der Förderung auch richtig einordnen und lenken. Das Argument, Abgabe und Förderung widersprechen sich und dann könne mit einer Abgabe erst angefangen werden, wenn die Marktdurchdringung der E-Mobilität genügend groß sein ist eine nicht stichhaltige Ausrede. Wir sehen doch, wie schnell die E-Mobilität bei den verkauften Neuwagen durchgesetzt wird. Jetzt ist also genau der richtige Zeitpunkt, um zu handeln. Zudem wird auch noch ein Gegensatz in die Argumentation konstruiert, den es gar nicht gibt. Wer heute ein Auto kauft, das zum Teil oder ganz auf E-Basis funktioniert, der weiß nämlich sehr genau, dass die von Kanton zu Kanton unterschiedlichen Fördermaßnahmen nicht für die Ewigkeit gedacht, sondern begrenzt sind. Der Käufer von Hybriden, Immobilien und alter, anderen alternativen Antriebsmechanismen sind sich nämlich auch bewusst, dass der Bau und der Unterhalt von Straßen etwas kostet. Deren Willen in Frage zu stellen, dass sie an den Kosten sich nicht beteiligen wollen, das grenzt an Heuchlerei. Meinen Sie, Immobilbesitzer fahren Immobil, weil sie sich einbilden würden, die gesamtnötigen Infrastrukturen sollen doch die anderen bezahlen? Das, meine Damen und Herren, das wäre totaler Kabis. Gerade Besitzerinnen und Besitzer von Immobilien sind gut informiert und sie erachten eine faire und zukunftsträchtige Kostenbeteiligung als sachgerecht und nötig. Und das, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sage ich nicht nur so, als leidenschaftlicher Automobilist, der selbst mit einem batteriebetriebenen Elektrofahrzeug unterwegs ist, kenne ich diese Szene sehr gut. Die Behauptung, dass im Moment mehr Nachfrage bestehe, weil keine Straßenabgabe entrichtet werden muss, ist nicht zu halten. Im Gegenteil, klare Verhältnisse sorgen für Glaubwürdigkeit und wenn E-Mobilität wir auch wirklich wollen, dann wäre es weit sinnvoller, wenn wir im Bereich der Ladestationen bei den dazugehörigen Lade-Apps zum Beispiel Förderprogramme lancieren oder sich die Kantone bei der Motor Motorfahrzeugsteuer endlich mal einigen würden oder sich die Kantone eben hier harmonisieren würde, das wäre die erwähnte Glaubwürdigkeit im Bereich der Förderung, die sie erhöhen würde. Denn in meinem Kanton bezahle ich doppelt so viel wie zum Beispiel im Kanton Nidwalden. Das ist aus meiner Sicht auch störend. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir noch eine Klammerbemerkung. Sie haben nämlich vor einigen Minuten die Motion 19, Punkt 4381 überwiesen. Und konsequent wäre es jetzt, wenn Sie nämlich meine Motion auch überweisen würden. Weshalb? Denn genau mit dem würden Sie jetzt lancieren, dass wir eine Gesamtkonzeptionierung vorantreiben könnten. Eine Gesamtkonzeptionierung, die schlussendlich nicht widersprüchlich ist. Es ist also wichtig und richtig, heute ein Projekt auszuarbeiten, das die Kosten für die Benutzung der Straßen transparenter macht. Kollege France hat das bereits gesagt. Auch der Zeitpunkt für die Ausarbeitung von äh, Ausführungsbestimmungen ist durchaus angebracht. Und ich meine, gerade in diesem Fall, Frau Bundespräsidentin, heißt es, wie Sie auch so schön zu pflegen sagen, Gouverneur, c'est prévoir. Das Wort ist frei für die Mitglieder der KVF, des Rates. Frau Bundespräsidentin. Ja, danke, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist schon ein bisschen